Toyota Camry adalah mobil sedan yang terlaris di Amerika Serikat selama dua dekade terakhir. All New Toyota Camry 2024 kemungkinan akan mengadopsi powertrain hybrid saja dengan mesin 2400 liter turbocharged 4 silinder yang menghasilkan tenaga sekitar 198 kW dan torsi 420 Nm. Belum ada informasi resmi terkait all new Toyota Camry 2024. Dan berikut adalah beberapa rendering dari all new Toyota Camry 2024. Ini adalah rendering Toyota Camry yang pertama. Jika dilihat pada bagian depan, bagian belakang, dan bagian samping, model Camry ini sangat mirip dengan all new Toyota Chrome dan sepertinya model Camry ini terinspirasi oleh All New Toyota Crown Sport Crossover 2023. Ini adalah rendering Toyota Camry yang kedua dan jika diperhatikan pada bagian depan, bagian belakang dan bagian samping, model Camry ini sangat mirip dengan Toyota Mirai dan sepertinya model Camry ini terinspirasi oleh Toyota Mirai 2022. Dan ini adalah Toyota Concept yang telah dipamerkan beberapa tahun yang lalu. Kita tunggu saja seperti apakah all new Toyota Camry 2024.